заседании территориальной избирательной комиссии номер Кворум у нас с вами присутствует. Из 10 назначенных членов комиссии присутствуют 7. А, уведомляю вас о том, что в нашем заседании присутствует сегодня наш куратор Николай Николаевич Левшин, член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от партии КПРФ с правом решающего голоса. И присутствует у нас представитель прессы, газета «Наблюдатель» Э, наблюдателя Петербурга Глеб Чепыга. А также уведомляем вас, что будет производиться видеосъемка нашего с вами заседания. По договоренности с представителями СМИ мы будем делать видеосъемку а, э, только дальних планов. Если кто-то хочет сняться крупно, пожалуйста, персональные пожелания принимаются со стороны представителя СМИ. Итак, уважаемые коллеги, кто за то, чтобы открыть заседание, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Э, вам представлена повестка дня сегодняшнего заседания. Она состоит на данный момент из шести основных вопросов. Обращаю ваше внимание, что один вопрос был снят с повестки дня в силу недоработки это утверждение непосредственно плана закупок с фиксацией конкретных цен. Потому что очень мало мы получили предложений от коммерческих организаций, то есть э, полный объективный мониторинг мы произвести не смогли. По закону у нас с вами на этот вопрос есть еще 7 дней, поэтому мы решили не торопиться. Может, мы найдем какие-то компании, которые нам канцелярию и все, что нам полагается, предложат э, по более Э, значит, удобным, комфортным для нас ценам. Поэтому один вопрос был с повестки дня снят. Сегодня у нас с вами отсутствует секретарь Полина Сергеевна Эткин. Она официально на сессии попросила а, принести свои извинения. А, поэтому нам с вами нужно а, проголосовать за человека, который будет исполнять функции секретаря, так называемый секретарствующий на данном заседании. А, есть предложение поручить вести протокол а, нашего с вами заседания заместителю председателя территориальной избирательной комиссии номер один Бергер Евгении Петровне. Кто за данное, голосование, э, за данное предложение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Евгения Петровна, спасибо, что согласились. А, поступила предложения от член комиссии с правом совещательного голоса Культиасовой Галины Михайловны. Э, проект решения ее обращения э, вам представлен. Просит включить данный вопрос в нашу с вами э, повестку дня. Кто за данное решение? Предложение. Прошу голосовать. А Проекты у вас почты с 9 утра. А, вы знаете, я не хочу, мы сейчас будем это обсуждать, потом к основной повестке дня. А почему вас не услышать? Во-первых, с 9 утра уже у всех в почте. Раз. Второе, кто вовремя пришел, оно на столе. Если мы просто сейчас будем обсуждать этот вопрос, а потом опять его будем обсуждать. Нет, а, а мы вам словом дадим. Тогда а. придет вопрос, и вы дадите в соответствии с регламентом свой комментарий. Только вы можете доложить этот вопрос, только вы понимаете, зачем он, почему он, насколько он важен, что вы его предлагаете. А, если, конечно, кто-то против, э, это другой вопрос. Поэтому, уважаемые коллеги, ставлю на голосование, кто за то, чтобы включить предложенный Галины Михайловны вопрос в повестку дня. Прошу голосовать. Сегодня никто не спешит. Замечательно. Все за единогласно. У нас в повестке дня появляется седьмой вопрос – а, Галина Михайловна его обозначила таким образом. А, можно что-то купить? Ага, спасибо большое, а то я себе не оставила. Значит, вопрос... Ага, вижу, вижу, вижу. Инфо, э, вопрос об информировании избирателей о порядке голосования по месту нахождения. Итак, кто за то, чтобы утвердить повестку дня сегодняшнего заседания номер 31, 22 января 2018 года, а, из семи вопросов, предложенных вам, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Спасибо большое, коллеги. Приступаем а, к первому вопросу повестки дня. Об организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации – 18 э, марта 2018 года. Проект решения у вас перед глазами. Э, для тех, кто э, пришел чуть позже, информирую, что вопросы, касающиеся закупок товаров и услуг, а также распределения средств, сроков выплат, графиков, фактически от нашего с вами решения не зависит. А проекты решений мы получаем традиционно с распределениями, спецификой товаров, которые мы имеем право закупать, а, с пожеланиями от Санкт-Петербургской избирательной комиссии и фактически а, утверждаем, не имея возможности вносить изменения. Проект, утвержденный главным бухгалтером Санкт-Петербургской избирательной комиссии или заместителем, кто желает ознакомиться, лежат здесь. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, а все ли успели ознакомиться а, с проектом решения 31.1? Есть ли вопросы? У про транспортные услуги вопрос, просто что это имеется в виду? Транспортные услуги – это, возможно, а, договор с водителем, который переводит документацию избирательную и выборное оборудование. Еще вопросы? Ну, Сумма только меньше по сравнению с 2016 годом, а так, ну, а, ну пункты э, без изменений. Уважаемые коллеги, кто за данный проект решения номер 31.1 от 22 января об организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Спасибо большое, коллеги. Переходим ко второму вопросу повестки дня. О распределении средств федерального бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии номер один на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации. Можно так она просто прокачивает. Прокачивает воду, Да. Ну, шумненько. Итак, уважаемые коллеги, с пятницы э, была ли у вас возможность ознакомиться с данными проектами? Да. Замечательно. А появились ли у вас какие-либо вопросы по данному проекту? У меня вопрос, как соотносится всего средств, да? И где-то дальше там будет отделено в следующем возможно территориальной избирательной комиссии. Вот можно понять, всего 680, а, 6 миллионов там, 795 э, тысяч и 600 и так далее. Э, вот как соотносятся эти две цифры, просто поясните. Я Значит, 6 миллионов это на все, угу. из них 679 тысяч только на ТИК. Все остальное да. на УИКе, на их обеспечение. это в сходится, да? да. Я, я калькулировала сегодня. Я просто понять, как это работает. Ну, спасибо. Нет, просто понять. Значит, всего 6 миллионов 895 тысяч 28 рублей 94 копейки на все. А на ТИК из них всего 679 тысяч. Все остальное на УИКе. На их содержание, обеспечение, снабжение, а, дополнительная оплата труда и так далее. Есть еще вопросы? что за данный проект решения номер 31.2 22 января 2018 года о распределении средств федерального бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии номер 1 на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Спасибо огромное, коллеги. Переходим к третьему вопросу повестки дня. О сроках выплат компенсации дополнительной оплаты труда вознаграждение членам территориальной избирательной комиссии номер один с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации 22 января 2018 года. А, уважаемые коллеги, была ли у вас возможность ознакомиться с данным проектом решения? Есть ли какие-то вопросы по данному проекту решения? Нет. Тогда ставлю на голосование. Кто за данный проект решения номер 31.3 от 22 января о сроках выплат, компенсации и дополнительной оплаты труда, вознаграждение членам ТИКа номер 1 стал решающего голоса, в период подготовки проведения выборов президента Российской Федерации прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Зафиксируйте, пожалуйста, день ровно время прибытия Павла Николаевича. Спасибо огромное. Перед вами проект решения 31.4 22 января об утверждении графика работы членов центральной избирательной комиссии номер один с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной штатной основе на выборах президента Российской Федерации, а, значит, все, кроме председателя здесь. Уважаемые коллеги, а, к сожалению, а, окончательных, точных ваших пожеланий а по конкретным дням мы не получали, а мы должны с вами график работы утвердить, поэтому а, мы распределили часы пропорционально. Но это не значит, что это окончательный вариант. Во-первых, я напоминаю, что у нас есть с вами документ, который называется «Фактические сведения об отработанных часах членов комиссии с правом решающего голоса», где будут фиксироваться, а, отражаться реальная картина ваших с вами дежурств в э, территориальной избирательной комиссии номер один. И э, если у вас есть пожелания, эти пожелания будут кардинально меняться, мы можем на следующем заседании внесить коррективы и изменения. Просто нам с вами нужно уже приступить к работе 31 января, напоминаю. Наша с вами официально оплачиваемая работа начинается с 31 января. Ознакомиться с графиком работы вы можете объявление, оно уже висит на сайте и для УИКа, и для ТИКов. А, поэтому, пожалуйста, если есть э, определенные дни, да, предпочтения, часы предпочтения, а, форма загрузки, работа на дом, пожалуйста, мы будем вам безумно благодарны. Это поможет нам а, спланировать нашу с вами работу, наше с вами взаимодействие более эффективно. Пока предлагаю проголосовать за проект. А, за график, э, который э, фактически создан на основе тех предложений, которые вы давали э, на прошлом заседании, и пропорционального, принципа пропорционального примерно распределения часов, который должен отработать председатель, ну, здесь мне нет, зам, секретарь и члены комиссии. Все ли ознакомились? На данном этапе а, всех ли все устраивает? Да? восстановление ЦИКа, порядки выплат и так далее, оно требует э, ознакомления подростка с графиком. То есть, насколько я понимаю, график примерный существует, но вот, видимо, с этим примерным графиком... Э, Значит, примерный график, когда мы примем? После заседания мы его подпишем. Вообще у нас есть три дня на изготовление окончательного э, решения. да? Но, в принципе, Евгения Петровна, как секретарствующая, может подписать, я могу подписать. И, например, на графике есть графа «Подпись», э, все ознакомятся, распишутся. Хорошо. И второй вопрос. Э, да. Как предполагается дежурство, вот, когда, вот дежурство, 4 часа по приему этого заявления, да? Два человека должны присутствовать, правильно? Почему? Может один, да? Это вообще может быть человек по договору принимать, а рядом сидеть член типа и просто расписываться. В принципе, если я не очень занята, это могу быть просто я. Если нет больше вопросов, да, четких пожеланий, предложений, кто за данный проект решения об утверждении графика работы членов территориальной избирательной комиссии номер один с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянный штат на основе на выбор президента Российской Федерации, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. А, Евгений Петровна, Уже... зафиксируйте время прибытия. Спасибо большое. 13-16. Отлично. Итак, переходим к пятому вопросу повестки дня. О лицах, ответственных за работу со средствами видеонаблюдения и трансляции изображений в помещениях территориальной избирательной комиссии номер один на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года есть пожелание Санкт-Петербургской избирательной комиссии, что э, такими ответственными желательно назначить представителей парламентских партий, которые находятся в парламенте. Есть, может быть, мое пожелание, чтобы это были представители мужского пола, которые ну, вот, лучше обращаются и понимают э, в технике. Э, проект решения предварительно э, был согласован с потенциальными кандидатами. А, мной было предложено а, быть такими ответственными а, Игорю Павловичу Боярову и Антону Павловичу Липскому. Если у них нет возражений, вопросов и нет э, добровольцев в рамках парламентских партий, как, есть? Нет. Значит, э, Вопросов нет. Если совсем много нужно нет, с решающим. Только с решающим. Значит, Игорь... что я, да, я, конечно, согласен, да, единственное, что я хотел сказать, что это, как я посмотрел, вроде бы не занимает особенно много времени и не мешает э, другим обязанностям. Да. Я Игорю Павловичу э, по телефону ответила так. А, вы не привязаны ни к компьютеру, ни к кнопке горящей, по инструкции. Надо просто регулярно отслеживать, чтобы э, шла картинка. В неком месте будет стоять монитор, который будет нам отражать изображение. Два человека по очереди просто смотрят, идет ли картинка. Или, э, если нет возможности подойти к картинке, просто смотреть, мигает ли красная а, кнопочка на камере, что означает, что вроде техника работает. Можно а, совмещать, лампочка работает, изображение идет. И есть инструкция действия такого человека, если вдруг картинка не идет, лампочка не работает, есть телефон, по которому нужно позвонить и вызвать службу. А, если, конечно, человек сам не может что-то предпринять и это починить. Но я вот думаю, что может лучше не, а, не вмешиваться, а действовать по инструкции. У маленькое дополнение по постановлению ЦИК о а, видеонаблюдении. Там э, полагается, чтобы за день до дня голосования была проведена тренировка видеонаблюдения и установ, ну, вот установлены эти камеры, акт установки, подписанный там... Это, конечно, я уже ответственным сброшу их ну, ответственность. Да, да. Чтобы люди понимали, что не только в день, не только кнопочки, а еще там целая процедура за день. Это естественно. Игорь Павлович интересовало именно в день голосования, не будет ли он привязан вот к некому компьютеру, что не сможет отойти, где-то проверить, посмотреть. Я думаю, это он я его... это интересует. Он мне такого вопроса не задал. Может, он просто постановление ЦИКа заранее, до моего звонка успел прочитать. Он просто не задал таких вопросов. Сказал, надо буду. А, а вы спросили, поэтому... Конечно, существует целое постановление. А, я разошлю его всем, но в первую очередь лицам, которых мы назначим ответственными. Итак, если нет вопросов, пожеланий личных или а, значит, каких-то а, выступлении против предложенных кандидатов, прошу голосовать. Кто за данный проект решения о лицах, ответственных за работу, э, за работу со средствами видеонаблюдения и трансляции изображений в помещении территориальной избирательной комиссии номер один на выборах президента Российской Федерации, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Спасибо огромное, коллеги. Павловна, следующий вопрос повестки дня о кандидатурах для исключения из резерва составов участковых избирательных комиссий. А, проект решения 31.6 22 января 2018 года. Уважаемые коллеги, на прошлом заседании мы назначили а, Татьяну Александровну Хохорину от, КП, а, значит, от э, Российского Красного Креста состав комиссии номер 60 и забыли исключить ее из резерва в связи с назначением. Поэтому предлагаю сделать это сегодня. Итак. Да, да, Понятно, но процедура этого требует. Для того, чтобы я передала решение в СПИК, а, резерв у нас а, фактически на весь субъект федерации. Окончательное решение о включении в резерв, исключении из резерва принимается Санкт-Петербургская избирательная комиссия на основании нашего предложения об исключении. То есть мы голосуем, а, мы предлагаем Санкт-Петербургское исключить из резерва Хакурина, поскольку мы ее назначили членом комиссии с правом а, решающего голоса в 60-й УИК на прошлом заседании. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Следующий, седьмой вопрос повестки дня – это предложение а, Галины Михайловны Культясовой о а, информационно-разъяснительной деятельности а, наших с вами а, участковых избирательных комиссий. Я предлагаю определиться с регламентом выступления. Сколько вам нужно времени? Ну, я думаю, чтобы пояснить кто за то, чтобы э, утвердить регламент для выступления Галины Михайловны 5 минут, дебаты, полемика по минуте? Есть какие-то возражения? Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Галина Михайловна, вам слово. Спасибо. Во-первых, хочу поблагодарить коллег за то, что включили вопрос в повестку и, и дали возможность его обсудить. Во-вторых, э, с чем связано это предложение? Это с тем, что у нас новый порядок э, голосования по месту нахождения, о котором избиратели мало информированы, и по всему городу, и, насколько понимаю, в нашем районе идет э, фактически атмосферный обход, который ничем не регламентирован. И вот это решение, оно могло быть таким рамочным, которое бы и обеспечивало, ну, как бы, ну, скажем так, узаконило и объяснило, как это все происходит. Э, значит, что предлагается? Учитывая, что выбирательные комиссии это самостоятельные субъекты, да, мы можем обязать что-то сделать участковые комиссии, а они, соответственно, не могут обязать своих членов. Я, э, здесь все написано в таком предложенном платеже: Предложить, да, предложить. Вот. Что предлагается? Э, Во-первых, э, предложить э, э обеспечить информирование э, избирателей путем квартирного входа Э, выдать им информационный материал, чтобы они могли это осуществить. Э, дальше это самое, э, сделать так, чтобы не просто там звонил председатель Маша вперед, да, а цивилизованным образом распределить обязанности, и каждый знал бы из членов комиссии, куда он идет, как много времени он потратит. Председателям предложить отчитываться еженедельно о том, как происходит этот Так в конце приведен примерный график, да, извините, примерная форма отчета. Вот. Э, и, э, соответственно, э, направить в участковой комиссии материалы, которые помогут им обходу, а именно адресное пространство и вот этот самый форма отчета и информационный материал. Разместить решение на сайте Федеральной избирательной комиссии. Значит, обращаю ваше внимание, что в Э, в форме отчета там есть э, вещи, которые связаны с тем, кто проводил обход и как много времени затратил, потому что, например, второй э, наш куратор Дмитрий Валерьевич Краснянский в своем выступлении, я читала на Донстру, самое, он давал интервью, он говорит, что эта работа будет оплачена, чтобы эта оплата была как бы цивилизована, а не просто вот оплачена. Вот, поэтому, мне кажется, это разумно было бы сделать. Это, с одной стороны, и не заставляет их ходить, да, прямо вот обходить. А с другой стороны, и если они сочтут возможным это все принять и, э, значит, и проводить по квартирному ходу, у них будет рамочные э, решения, внутри которого они действуют вполне рамках закона. У меня все уложилось. Даже меньше. Да. Да. За три минуты уложились. Отлично. Уважаемые коллеги, если у вас какие-то а, вопросы, высказывания а, по предложению Галины Михайловны? У меня вопрос. Можно? Да. Я, как сказать, идея-то хорошая, только я не могу понять, как ее осуществить. То есть вы предлагаете ходить по квартирам, раздавать буклеты, давать информацию, правильно? Ну, тогда первый момент. А, буклеты, кто будет делать, какие средства? А, тогда э, вопрос тогда ко мне, ну, Антон Павлович, тогда если уважаемые коллеги не возражают, я дам информационный ликбез. Может, какие-то вопросы снимутся автоматически, а какие-то, наоборот, появятся. Хорошо. И вопрос второй по квартирам. Кто пустит меня? У меня нет кроме паспорта. Это может быть кто угодно. То есть фактически меня пошлют на три советские буквы и все. Советские? Ну, образно. Какие тут, есть? Да, просто, я ты кто? Я вот такой-то, такой-то. А, а я президент. Давайте, так оно и происходит. То есть это фактически будет как бы, ну... Ну, есть удостоверение членов комиссии? Ну, есть, но так люди-то не знают, что э, Сейчас 90% домофонов. Вот я, например, в домофон, когда звонят, говорят, ой, а вы там оттуда? Я говорю, так, ребят, почта, на почту, за ключиком и информацию вот, в ящике. Вот. Я вообще я, например, не Мне кажется, работа честно пустая. Но, может быть, идея хорошая. А, я бы даже, наверное, поддержал бы, если было бы заранее согласовано с Санкт-Петербургской она бы разработала механизм документов. Нам ничто не мешает как бы... Э, отложить и согласовать. Мы же не... Ну, вот у нас сидит Николай Николаевич, он... Э, должна быть какая-то легальность документа, там, не знаю, там, не падение, там, какая-то не особые там, знаки какие-то водные. Об этом должна быть информация, что будут ходить члены это самое, Китайской комиссии, я а, доложу. Ну, ну, Антон ну, Павлович. честно говоря, в своем как бы, профессиональном э, прошлом спортивном, да, я как бы не то что борюсь, но дураку хватает, да, другим словом. Антон Павлович, э, все-таки, коллеги, на... давайте я все-таки скажу, и был ну, вопрос... Да, ну, я сняла бы. Ну, я как бы на скорой работал, я знаю, как бы ездил на различные квартиры, и был в различных притонах, да, вот как бы там приезжать, там лишь бы остаться в живых, грубо говоря, а не то, что помощь оказать. Да нет, там как бы я охраняю наркотики, да, которые с собой, а там просто притон, где варит героин, естественно, мы передаем это оперативнику, веке уже работает. Палыч, извините, ради бога. Ну, давайте я э, дам, я говорю, некую информацию, которой обладаю я, и тогда будет все понятно. У нас с вами, коллеги, а, есть пожелание Центральной избирательной комиссии. У нас есть с вами пожелание Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а, чтобы мы э, помогли организовать такую работу на подведомственных территориях. Никаких а, документов, а, которые обязывают делать это нас или наших членов, на данный момент не существует. Это первое. Второе. А, информационный материал, который Галина Михайловна положила в приложение, он существует. Он разработан Санкт-Петербургской избирательной комиссией Мало того, УТИК номер один получил этот материал в количестве 24 тысячи штук формата А5. Следующий момент. А, значит, э, совместно с секретарем участков... Э, территориальной избирательной комиссии мы провели работу с нашими членами комиссии, э, с нашими председателями комиссии и попросили по возможности провести такую работу. А, опять же, возвращаясь к пункту решения, значит, такую работу по информированию именно по квартирному вести мы попросили. Я правильно Дальше. Хорошо, почему нельзя сделать? Можно я договорю? Спасибо большое. То есть мы попросили. Второй момент. Я не вижу э, необходимости Э, ТИКом утверждать разработанный спиком материал. То есть он уже спиком разработан, передан, э, как бы, и даже уже частично роздан. Следующий момент. Э, заставить кого-то, как вы сказали, обязать кого-то я не могу. Мало того, я, может быть, не читала ту статью, на которую вы ссылаетесь, на слова Дмитрия Валерьевича. Дело в том, что очень часто средства массовой информации некорректно а, пересказывают э, ну, слова, выражения, высказывания. Я не читала, поэтому не могу комментировать. Я знаю, что у меня нет а, средств финансирования на этот обход. Мои члены комиссии будут работать, начнут по закону за 30 дней до дня голосования официально. И только тогда я смогу им оплачивать их работу. Раз это не оплачено, то есть это безвозмездно, добровольно. Я могу только просить, кто отозвался, спасибо, а, кто не захотел, так вот лично, да. А раз это добровольно и безвозмездно, значит, я не могу требовать даже с тех, кто согласился, никакие отчеты ни в какой форме, что я и сделала. А что а, мной сделано для того, чтобы обходы были, кто согласился, более эффективными и безопасными. Значит, передано а, УИКам адресное пространство своих территорий с количеством парадных квартир и так далее. Значит, переданы контакты управляющих компаний, где располагаются их дома, возможно, обратиться к ним за помощью тоже добровольной, безвозмездной и бесплатной помочь осуществить такой обход. И переданы а, контакты полиции при возникновении каких-либо вот, неординарных ситуаций. А, значит, потому что, а, во-первых, не все согласились, а кто согласился, непонятно, когда им удобно ходить. А, если они все-таки пойдут с представителями управляющей компании, когда будет удобно двоим, организовать именно походы. Я вот, честно, читала, что где-то ходят условно трое. Я не понимаю, как это реально, поскольку э, сразу говорю, что э, это нереально у нас, потому что у нас есть территории, где за двумя территориями один участковый закреплен, у нас есть, где один участковый и три участка избирательных, да? То есть одновременно это просто физически невозможно организовать, потому что человеку нужно одновременно, например, к участковому ходить сразу с тремя, э, потому что один УИК, его три дома к этому э, ну, участковому закреплено, от этого УИКа пять домов его. Дело в том, что границы отделов полиции и границы э, избирательных участков не пересекаются, не коррелируются. У нас есть избирательный участок, где часть домов первому отделу полиции принадлежит, часть второму. Внутри, вы знаете, есть еще структурные подразделения. И тут вообще, то есть вот мы сели анализировать, один участковый, за ним например два дома с этого участка, три дома с этого и пять домов с этого. И э, чтобы он один ходил с тремя, это невозможно. Поэтому мы запросили мобильные телефоны замов, начальников отделы полиции, рабочие, не, не личные, а, кто дежурный зам, тот берет эту трубку денно и ношно, выходные, проходные, а, в любое время. То есть это мобильный рабочий телефон, который обязан брать, закрепленный за дежурящей вот в данную секунду замом а, начальника отдела полиции. И уже этот человек ближайшего участкового, ближайший наряд направляет на адрес, который Э, вот указан как вот э, критичный и так далее. То есть за замначальник ориентируется, а кто рядом, э, кто сейчас на рабочем месте, и направляет туда человека наряд вот в том виде. В это вот оптимальная схема, лучше ее не сделать, потому что вот их графики мы пытались как-то посмотреть, сочетать, где пересечение. Вот честное слово, нереально. У кого получится, вот я даже не знаю, что возможно. За а, время, когда а, наши добровольцы а, начали ходить, вот э, ни одного пока вызова полиции не было. То есть... Да? Я хочу тогда, смотрите, мы можем сейчас как бы отложить рассмотрение этого вопроса и направить его на доработку. Я услышала вас, и мне кажется, отчет можно оттуда убрать. <laughs> И убрать оттуда э, информационный материал, потому что мы его не можем утверждать, а оставить, ну как бы посмотреть, как это будет выглядеть без этого, будет ли целостная картина, чтобы, э, ну, как бы, чтобы это было решение не просто кто-то кого-то попросил по дружбе сходить, да, чтобы это было все-таки решение избирательной Еще комиссии. раз, если это решение избирательной комиссии, у меня должны быть деньги на оплату mm. этой работы. Некая Можно? Э, сейчас, секунду. Да, да, да. Я иного не вижу. Если я не прошу, а обязываю, а наше решение, оно а, как-то ну, ну, формулировать, формулировать обязательства. Я понимаю, все равно возникает а, у человека, который согласился на мое предложение ко мне прийти и попросить денег. Это же не отменяет. Предложить ему заплатить. Он, а, а я, а, так если я знаю, что я не смогу оплатить, зачем вот такую ситуацию создавать? Вот мое предложение, а, значит, следующее, кто не согласен, голосование, а, значит, проголосовать против всего проекта решения и предложить Елене Михайловне своими предложениями обратиться к руководству Санкт-Петербургской избирательной комиссии, чтобы они сверху это структурировали и нам спустили, как мы должны действовать. Потому что мне здесь кажется, вот любая... Э, э, вот, это все связано с бюджетом, на который мы повлиять не можем. Оно одно, другое. То есть я человека попрошу, как здесь написано, предложу. Он согласится, а потом он придет и скажет, я согласился, вы заплатите, а у меня на это не выделено средств. Да. Может быть, можно я? Да, сейчас тебе потом. Не, не, не, говорите, говорите, я, давайте, послушала, я... Высказывайтесь, высказывайтесь. Да, да, Игорь Павлович, вы, вы первый хотели высказаться, вам слово. Я что хотел сказать, что да, меня э, это тоже информация о том, что некие квартирные отходы имеют место зацепила. А, более того, а, вот э, я слышал о случаях, когда председатели участковых комиссий а, стучали кулаком по столу и требовали от членов комиссии, которые отказывались ходить по квартирам, писать заявление об увольнении. Вот буквально так прозвучало. У нас нет. Это, этого. это не наш случай, слава богу. С другой стороны, мне э, говорили, что в одном из районов э, на заседании, ну, вот районная администрация довольно внятно намекнула, что в конце концов дело ваше, мало того, что, ну, от вас что требует? От вас требует отчета, ну, дайте вы отчет. Вот. То, есть, ну, то есть вот так вот было буквально это вот сказано, и так вот было воспринято. То есть это вот. будет, если дайте отчет, это профанация однозначно. Нет, условно. Да, чисто вот такой вот формально. Ну, я понимаю, И для чего ну, это было делать? сказано примерно так. Да, да, понимаем, да. да, что от вас требуют. Ну, требует, ну так. Э, дайте то, что требует. Вот. Значит, а, что я хотел сказать по поводу конкретно а, предложения. Да, во-первых, что действительно, если обращаться, ну, вес, понятное дело, обращение, а, устного обращения председателя ТИКа один, а решение всего ТИКа совсем другой, вот. А, и при этом в этом самом решении, мне кажется, можно было бы подчеркнуть два обстоятельства. Ну, то есть вот как бы довести до сведения председателя этих самых УИКов, что а, следующая деятельность является сугубо добровольной и неоплачиваемой, то есть прямо в самом ну, решении. я говорю, вообще вот. решение не а, принимает. Да, да, да, я услышал. Ага. А, Поэтому, и, во-вторых, кто принимает, пожалуйста, фиксируйте. Ага. Вот. А, подчеркну, значит, безвозмездный характер. Вот. И, а, во-вторых, я хочу сказать, что с моей точки зрения э, Ольга Дмитриевна действительно очень много сделала для обеспечения безопасности этого самого процесса. Вот. Но можно было бы эти же э, вещи, ну, конкретно, например, опять-таки, предложение о том, чтобы осуществлять этот квартирный обход не по одному, как это делается в некоторых районах человеку, а непременно двоим, вот, тоже его туда... Я не могу заставить. Если человек согласился, нет. он сам принимает решение ходить один, нет, нет. два, три, нет. и берет ответственность за себя. Нет, я, имею, я имею в виду следующее, что, а, ну, можно это сформулировать пункт, ну, ну, примерно так. А, довести, опять-таки, до сведения ну, председателя МИКов, что э, ТИК считает необходимым соображения безопасности направлять для поквартирного обхода одновременно не менее двух членов э, ну, к примеру, вот Давайте обратим да, внимание на срок до 15 февраля, потому что потом уже комиссии будут действовать э, в рамках законодательства, это 30 дней. А ну, Зачем градить документ огород, который... Что происходит? Кого впустят в квартиру двух мужиков там, или трех мужиков? Николай Николаевич, Николай Николаевич да, сейчас Николай Николаевич. Я два вопроса. Первое, поскольку вот предлагаемый такой информативный характер, и здесь только предложить и предложить, то как бы пункт 7 того, что мы предлагаем, возложить контроль на Нечаева, мне кажется, не совсем правильно в этом отношении. Тут, если это все предложение, то никто за это отвечать не должен. Это первое. Второе. Значит, а чем сама по себе суть этой задачи? -то? Голосование по месту нахождения. У нас, насколько я понимаю, я не раз уже слышал по телевизору, что вот это массируется такая реклама, возможно, что ты можешь бумажкой прийти, вот пустите меня, чтобы я вот ну, вам эту бумажку дал. Только это, для этого мне это надо. Я не очень вижу, с учетом того, что надо какие-то средства, людей каких-то напрягать с точки зрения того, что нужно это раздавать, это еще зачем надо напечатать. Уже напечатано, уже роздано. В том числе, уже да. За каким-то делом это уже сделано. Вот, на мой взгляд, это совершенно, что называется, не нужно. А вот какая-то конкретика, вот если бы дали там место для того, чтобы люди могли там по э, поагитировать или еще что-то, пригласить людей. Вот это было бы более полезно, на мой взгляд, чем вот я ну, делать не непосредственно, хочу. рваться в квартиру людей, которые тебя не ждут. Тем более, опять же. Коллега, я, я не поняла, что вместе, просто не поняла, что вы а говорите. А вместе, вот, например, когда да. имел небольшой опыт э, выборов в муниципальные советы, мне казалось, что там, значит, вот тебе красные уголки, объявления, приходи, народ агитирует, выступай и так далее. А, это Ничего этого не было, да. А, вот какой-то такой площадки, где можно было бы, вот Жириновский же интересно говорил о том, что когда шли выборы по Москве, вы там не предоставили никакое место, задушили людей, никому не дали выступить, а выступали только конкретные лица. Вот если здесь уравнять возможности точки зрения даже вот каких-то статистических данных, мне, лично мне эта табличка очень нравится. Я вообще люблю такие таблички. Но э, вот это на самом деле этим можно заниматься, если есть для этого э, возможность. Сам вопрос, он отпадает хотя бы потому, что э, на это не выделяется никакого финансирования. Все, он уже сам. Мы и так людей обязываем дополнительно это делать, и мы же с них еще будем требовать отчет. Но э, поскольку вы вот эту отчетную форму предложили убрать, то это тоже могло бы иметь место. Но я вам могу сказать, вот как человек, который непосредственно работает с людьми. Вот моя работа заключается в непосредственном работе с людьми, в том числе и дохождение до их адресов. Случаи бывают абсолютно разные. Во-первых, процент вот, э, эффективности таких хождений, он достаточно невысокий сегодня. У нас Адмиралтейский район – это старый район, половина дворов закрыты. Вот я сама живу э, ну, на Гороховой, в Адмиралтейском районе. У меня вообще установка от мужа никого домой не пускать без его присутствия. Ну, что был случай очень серьезный. Ну, все, мне все равно, хоть в полицейских погонах, ребята. Можете ломать дверь, у меня стоит неведомственная, я нажимаю кнопку, люди приезжают, и тогда будут разборки. У меня уже был такой случай, когда приезжали разбирать, потому что пришли люди в форме, а это были не люди в форме. У меня был такой случай по жизни, серьезный. Поэтому вот и таких людей на самом деле достаточно. Более того, очень много пожилых людей. Вот мы сейчас как раз э, занимаемся поздравлением жителей блокадного Ленинграда. И поверьте нам, до очень большого количества людей просто не достучаться. Причем мы доходим до квартир. А бабушки боятся открывать просто так. Вот когда заранее звонишь на мобильный телефон, говоришь, здравствуйте, ты, ты, ты, вот мы к вам придем, такие-то, такие-то, они даже уже не реагируют на другого сотрудника, они реагируют на конкретного сотрудника, на конкретный голос. Поэтому эффективность вот таких обходов, она может быть очень низкой, а люди потратят очень много времени. Поэтому ну, мне кажется, что в связи с э, достаточно компактными временными рамками и огромным объемом работы и нововведений, которые появились в новом году, мне кажется, ну, не стоит э, вот в это углубляться, тем более, что я говорю, что должно все единообразно исходить сверху. Если мы обязуем, то мы должны обязывать всех тогда. А не так, что мы какую-то часть, тот, кто согласится, обязуем, еще из них и потребуем отчитываться за это. И эффективность этого ну, реально низкая будет говорю, у меня впечатление, мы работаем с людьми. Бывает очень, очень тяжело, поверьте, вот э, элементарные вещи сделать, казалось бы, ой, я сейчас приду, все сделаю, ничего ну, подобного. Очень много проблем мы с этим испытываем. Надо искать какую-то другую форму. Форма просто, да, другая должна быть. Ну, мне кажется, что вот эта форма, она просто будет малоэффективной, мы потратим много сил на это. Информационная форма. А можно мне телевизор? Радио, банк. Э, внизу на подъезде информационная доска Джека, там расклеивается информация. Э, в новостях, там, в ВКонтакте, везде. Сейчас, сейчас доступ к информации очень большой. И даже если хождение по квартирам, как именно и рамки, э, люди приходят с работы примерно когда? Это, грубо говоря, с 19 до 23, 4 часа. Как это? Уважаемые ну, да, как одна из форм, как одна из форм регулирования, квартирный обход, она имеет право на существование. Конечно. Сейчас другом. Не в ее эффективности, мы сейчас говорим о другом. Если попросил, Санкт-Петербургская попросила, соответственно, территориально попросила, все на словах кого-то что-то попросили, но в конечном ну, итоге оплаты нет. И это предложение, Галины Михайловны. касается, еще раз повторю, обратите внимание на сроки. На тот момент, когда официально участковые избирательной комиссии не приступили к своим обязанностям. Мы обсуждаем только их деятельность до 15 февраля. Две недели. Угу. Так, так вот я, у меня тогда маленькое предложение есть. Я правильно что услышал, что вы большинство точно комиссии он а однозначно высказывается за то, что такой квартирный отход неэффективен, неправильный и не нужен. Нет. Да, да, вот именно, том, нет, нет, вот именно этот квартирный отход, о котором идет речь, который э, нет, не попросил так. устроить. Игорь, Игорь Павлович, итак, давайте вернемся, пожалуйста, к сути вопроса. Я, э, вы можете высказываться против инициатив Эллы Александровны, против инициатив Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Давайте так, бережем друг друга время, сегодня на повестке дня вопрос, который предложила конкретно Галина Михайловна, принять такое решение. Ну Оно, я предлагаю, как нецелесообразно, не принимать. Вы предлагаете ну, принять с некими коррективами. Нет, нет. Ну, сейчас вы скажете. Ага. Давайте не будем сейчас э, говорить о том, что эффективно, неэффективно. Это наши домыслы. И это наше собственное мнение, мнение конечно. есть, это давайте, значит, что... И это не в рамках рассматриваемой повестки дня территориальная избирательная комиссия как раз и должна свое мнение высказать. Э, значит, Панфилова, ну вот я прочитал, не знаю, насколько это верно, Панфилова выступила с заявлением о том, вот только что буквально, что как раз куклатурный окон она совсем не просила. То есть это вроде как инициатива Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Так вот, если я хочу что сказать, если ТИК, у меня альтернативное предложение по, по этому решению, да, что если ТИК считает что организовывать такие вот квартирные отходы неправильно и неэффективно. Ну, давайте Я так, так не считаю. Мы говорим нет. об отчетности, а не а. об эффективности. Нет, не только. Антон говорил как Здравствуйте. Про то, что Проходите, пожалуйста. Еще один член комиссии с совещательного голоса. Я, согласен, что Проходите, пожалуйста. Регистрируйте. А, давайте так, э, лимит все, все. временной и на полемику, и на все исчерпан. А, значит, э, я предлагаю а, проголосовать э, два раза. Первый подход, предложенный мной, что просто не принимать данное решение, а, и все. И второй, э, его все-таки принять, но, например, Галина Михайловна предложила убрать отчет, Игорь Михайлович предложил убрать то-то, убрать то-то, убрать то-то, писать, что это бесплатно. Ну, ну понятно, мы просто записываем. Ну, да, да, ну, не, ну конец я... Галине Михайловне. Конечно, предложил просто просто альтернативное решение. У меня предложение подкорректировать э, ваших, э, должны одно отклонить, а второе голосование э, отложить и направить на работу. Нет, я не буду откладывать на доработку, я не вижу целесообразно. Нет, нет, нет два голосования, я имею в виду. А, мы предложим вам, а, если коллеги хотят еще этим заниматься и дорабатывать до 15 ну, ну, февраля, они проголосуют. У вас остается всегда право выйти с инициативой в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, пускай они дорабатывают нам, и тогда нам будет понятно, как действовать. Очень сложно сказать, эффективно, неэффективно, понятно. То есть я предлагаю просто не принимать вот, пожалуйста, контактируйте с вышестоящих, да, и не углубляться, есть чем заняться. Нет, а второй ну, вариант, если кто-то захочет, ну, все-таки принять э, с уточнениями, там, доработать и так далее. Ну, вот я, принять какое-то решение. Да, при, принять, э, ну, условно, за основу с теми пожеланиями, которые уже внесла Галина Михайловна, убрать ну, словами вашими, и вернуться на доработку, я не вижу смысла возвращаться на доработку. Я вас понимаю. Понимаете, да? То есть понятно, никто не мешает Галине Михайловне, потому что доработок и выше. инициативы к нам. Да, не, не закрепляя за нами обязанность его дорабатывать и возвращаться. Что значит дорабатывать, когда дорабатывать? Галина Михайловна, вы я услышали, да? Вы ну, будете я, комментировать что-то? Я сказать, что я взял проект, и я донесу до сведения Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Мы э, в любом случае независимо от того, что вы здесь примете, мы посмотрим. А можно попросить Санкт-Петербургской избирательной комиссии в вашем лице какой-то ответ мне написать, ваши пожелания? Ну, мы рассмотрим, сейчас я за комиссию ответить. Я понимаю, я прошу. Не могу, я, не, ну, вот, не я услышал вас. Угу, спасибо. Там копия обеспечили, да, э, Михайловна. Копия Спасибо, да. Итак, уважаемые коллеги, а, ставим два вопроса на голосование, предложенные председателем Нечаевой Ольгой Дмитриевной а, значит, э, не принимать данное решение а, в силу своей нецелесообразности, а, ограниченными сроками и вот, непониманием каких-то моментов э, бесплатно и так далее. Ну, и Скажи, второй вопрос. да? а, нет, не, время совсем вот, не это решение, а решение по этому вопросу. Да, решение да, все, поэтому все, все, все. вопросу по предложению Галины Михайловны. Ну, я бы без пояснений, ну, потому что тогда да. возникает... Э, без ну, пояснений, не принимать. Я без пояснений, например, да. не принимать или принять вот в такой форме. Значит, Валерия Михайловна всегда есть право да, доработать и вновь выйти с инициативой. Да. А, и а, второе отдельное голосование именно по предложению Игоря Павловича со снятием да, вопроса. Итак, ставлю на голосование. А, не а, принимать данный проект по предложению Галины Михайловны. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, против один, воздержалось ноль. Восемь за. Не принимает данное решение. Второй вопрос. Формально голосовать не Да, конечно, безусловно. А, следующий вопрос ставим на голосование. Кто за то, чтобы а, принять данное решение а, за основу, включая а, пожелания а, Игоря Павловича Боярова, снятие вопросов Галины Михайловны и с учетом возможности доработки прошу проголосовать. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Один за предложение Галины Михайловны, восемь против, ноль воздержались. Уважаемые коллеги, повестка дня данного заседания исчерпана. Кто, чтобы, э, за то, чтобы закрыть данное заседание, прошу проголосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Уважаемые коллеги, спасибо огромное. У кого спасибо. Э, есть частные вопросы, можно остаться. Чай, кофе в вашем распоряжении.